Saluton al cio, jen i dia, via dio. Hodia mi volos paroli per illa tempo kiam mi successe uses esperanton por allogi verinon. Compreneble ne temas per mia edzino, cer mia edzino ne parolos esperanton che vere ne interesigas per gi. Do, temas per alia ino. Do, bon volu, del mia coro. Ne stigu mia edzinon per ci tiu filmo, bon chance gi ne spectas mien Esperantagioin, sed se gi el trovos per ci filmo, gi versaine volos el trovi, io mette pli per ci tiu racconto. Temas pri tempo du iaro in anto mi rencontigis con mia edzino, kia mi ancora estis en la Australia armeo. Tiu tempe mi cun plurai el mia amico et decidis che ni volus visiti Brisbane kai precipe grandan musican festivalon. To por tiu ki u pri la geografio de Australia, Brisbane estas alia chef urbo en Australia en la stato Queensland, kiu estas preskaŭ 600 km norde de ĉi Ciu case, ni idis tien per ce esti citiun festivalon, sed anta la festivalo estis multae festoi, ca anca post la festivalo. Do, anta la festivalo, mi ca plurae amicoi al ala festoi, ca ni anca o al diveresae strangae butiqui. Do, exemple, ni idis al unu butico, quies es plena de videoludae maschinoi, ca vi poves enmeti moderoin, ca tiam poste ludi ludon ca mi memoris ciam mi estis en citiu butico cun miai amicoi, ili multae ludis, ca mi simpli facile vagis cerca la butico. Cai ciam mi fadis tion, mi vidis ca estis unu ino, ciu stadis tie, cer la machino, cai ludas, sed ludas terure kai mi did this arch oh, vi be was mi helpu help kai mi mi monte uh, mi suppose as maniero in per successi in la video ludo kai poste ni commences interparoli. paroli kai ki mi inter paroli is ino ji did poste oh mi was ideal drink kai o chu vi was veni kai mi dis, nu, bone just mi koi kai mi lasis mi amico in tie mi sus tre acho homo Ciu caso mi a kun le la ino kai ni idis al drink kai ni multe drink is kai ki mi parolis sa eh, kun la ino mi tutte ne si es mi memoris che ci dis oh diru al mi ion interessant pri vi che ion che on ne new veres cias che comprenable ci is pri ci tio se temas pri uh, tempo antau mia youtube mado do mi dis oh mi mi proses pranton kai gi tu i al mi oh chu vere mi ci an volas ledeni la la hispana char gi pensis esperanto estas espanol, kaj mi a oh ah, ah, ok bone kaj mi ne scias kiel mi simple ne simple justigis la la miscomprenon sed mi mi komencas ludi kun la miscompreno kaj mi diris ah oh, yes yes yes mi parolas gen kaj gidis diris oh do uh, ĉu vi lernis aŭ ĉu vi uh, vi estas denaskulo de la lingvo kaj mi diris uh, uh, denaskulo mi supozas kaj mi estas iom ebria do mi ne vere bone pripensis tion kion mi nun faras kaj kompreneble tu diris al mi bone uh, ĉu vi povas instrui al mi kelkajn frazojn mi ĉiam volas iri al Hispanio kaj mi ĉiam volas uh, lerni la hispanan do ĉu vi povas instrui ion al mi kaj mi jam estis en granda kaĉo kaj mi ne povas eskapi ĉi tiun situacion almenaŭ sen stultigi min mem do mi diris Yes, comprenable mi povus instrui al vi la hispanan, a uh, kion vi volas ti. Kaj ĝi oh, simple instruo mi kiel diria saluton kiel vi fartas. Kaj mi dezo, ah, do vi subla devas diri saluton kiel vi fartas kaj tiam la edzin a ne ne la edzin ho <laughs> tiam la ino <laughs> diris oh bone bone daŭrigu daŭrigu kaj mi komencas instrui esperanton dirante ke mi instruas la hispanan kaj poste ĝi alprenis eh, sian poŝtelefonon kaj komencas scribi il vorto in che mi penso so oh, fec kai <laughs> bon chance ne idis al google translate al google tradukilo uh, ah, kai tamen estis unu afero poste gi uh, sendis messaggion al si amicino kai enscribis la esperanton pensante ke gi estas la hispana kai bon chance ne new el ili uh, tuia uh, trovis al el trovis la trompon sed mi memoris ke ni multe drinkis kai tiam aliai aferoi okazis sed vi ne bezonas ci pri tio sed effektive tio estas la lasta foio kiam mi vidis tion inon char gi venis por la festivalo mi venis kai ni vere ne attendis ion ajn el ci tio sa mi ciam, ciam en hazardai momento de mia, uh, mia vivo pensas, ciu gi ancora credas che gi conas la hispanan? Au ciu gi iam el trovis la trompon, cae sidas tie, en sia ciambro, dirante, fec al tiu esperantisto kiu trompis min. Ciu case, tiu esos la fino de mia racconto, se vi shatis gin, vi scias kion vi devas fari, shatu gin, disconigu gin, kai abono mian canalon se vi ancora ne abonis, ke mi vidos vin cioin en la veronta filmo, kai se vi ne estos tie, mi comenzos canalon, en kiu mi instruas la hispanan, sed subcaxe instruas esperanton. Ciu tiu vere estas minazo? Vere shaine el vi shatus tion. <laughs> to jizz.